Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym podcaście z serii, serii niemieckiej od zera. Jeżeli jesteście tutaj przypadkowo, trafiliście na ten, e, na ten mój podcast niemiecki od zera, to krótko wyjaśniam, że to jest podcast, w którym to jest cykl, w którym um, uczę języka niemieckiego od samych podstaw. I moim takim założeniem jest y, wprowadzenie w, w kolejnym odcinku jednego, dwóch lub maksymalnie trzech słów. I ten podcast będzie trwał, nie wiem jeszcze <laughs> jak długo będzie trwał. Mam jakiś tam zarys, oczywiście kilkanaście lekcji, może kilkadziesiąt do przodu, natomiast mm, przychodzi taki moment znajomości języka, w której taki podcast już nie będzie potrzebny. Nie będzie potrzebować niemieckiego od zera, bo będziecie na takim etapie, w którym e, będziecie się już troszeczkę inaczej uczyć. I to też wspomnę krótkie słowo o tym, że, e, że uczymy się, ucząc się języka niemieckiego, e, nie wiem, niech ten proces trwa załóżmy 3, 4, 5 lat, nie uczymy się cały czas tak samo. Nie? I to trzeba sobie uświadomić, że musimy zmieniać metody i sposób uczenia w zależności od naszego poziomu. Inaczej się uczymy, gdy zaczynamy przygodę z językiem, a inaczej się go uczymy po dwóch latach i troszeczkę inaczej się go uczymy po pięciu latach nauki. Nie? Te metody się muszą zmieniać. One trochę ewo, ewoluują y, w zależności od tego, co już umiemy. Nie? Że niektóre metody dobre na początku już nie są dobre, gdy uczymy się po trzy lata języka. Już trzeba zmienić. Ale to taka myśl, żebyście byli świadomi. Y, w każdym razie dzisiaj kolejny trzeci odcinek niemiecki od zera. Y, wprowadzam słowo jetzt. Jetzt, czyli teraz. Po prostu. Takie jest jego znaczenie. I yy, będę najpierw omówił budowę troszeczkę, żebyście zapamiętali pisownie, bo ja tutaj z doświadczenia widzę i, i słyszę, że macie z tym problem, żeby to zapamiętać. No i potem zdania. Zdania użyjemy te, które wprowadziłem w, w odcinku pierwszym i drugim, ponieważ to jest moje kolejne założenie, że każdy odcinek wprowadza nowe słówko, jeden, dwa lub trzy słowa. Natomiast to są takie słowa, które jesteście w stanie użyć ze słownictwem, wprowadzony w poprzednich, w poprzednich odcinkach. Nie? Czyli ja Wam daję takie klocki, co odcinek jakiś klocek, jakieś dwa klocki, a Wy z tego budujecie słowa i bierzecie klocki, rozumiecie, z pierwszego odcinka, z czwartego, z szóstego i to powinno działać. I takie jest moje założenie <clears throat> w nauce języka, żeby na początku zwłaszcza, żebyście mieli poczucie, że o, potrafię coraz więcej powiedzieć, coraz więcej słówek, coraz i te słówka gdzieś tam kumulują się w, w jednych zdaniach, bo w, w, jednych w sensie, że w jednym zdaniu mogę użyć słówek z kilku lekcji, nie? I to nie powinno dziwić. Czy w ogóle kiedykolwiek tam nie wiem, czy się zastanawialiście nad tym, ale tak musi być. Dobrze. No to przejdźmy do treści. E, słowo jest e, teraz zbudowane jest w ten sposób, że jest J JE, e, czyli dwie literki, które są czytelne i tak samo wymawiane jak w polskim. Natomiast potem mamy ct w wymowie. Ct. Nie? I jak to się pisze? To się pisze tak. T jak Tomasz, Z jak Zenon, T jak Tomasz. Koniec. Trzy spółgłoski obok siebie. T, Z, T. I te trzy spółgłoski wymawiamy ct. Ponieważ pierwsze T łączy się z drugim T. Wróć, przepraszam. Pierwsze T łączy się z Z oczywiście. Z Z. I TZ czytamy jak C. Właśnie. Nie? Jak cy i ostatnia literka ty z półgłoska dochodzi do, do tego i powstaje ct. Nie? To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ gdzieś tam w, w praktyce doświadczenia nauczycielskiego no muszę stwierdzić, że mylicie i teraz się głęboko zastanawiam, czy wam powiedzieć ten błąd, który popełniacie. Może nie wszyscy z was, to jest jasne, ale e, no powiem, ale już nie będę jakby długo się na tym tutaj długo jakby wnikliwie to analizował, żebyście broń Boże tego nie zapamiętali. E, zamiast TZT często robicie ZTZ, nie? czyli są dwie Zetki i w środku T. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Jest Tomasz, Zenon, Tomasz. Jeżeli macie jakiś sposób, nie wiem, jeżeli mieliście z tym problem, żeby zapamiętać pisownie i jednocześnie może macie na to sposób własny, jak to zapamiętać, to w komentarzach pod tym filmem serdecznie zapraszam do dzielenia się tą wiedzą. Słowo jest. Ok, i teraz użyjemy tego słowa w zdaniach, które już znacie. E, mianowicie, my mieszkamy w Niemczech. Nie? My mieszkamy w Niemczech. Jest taki zwyczaj też, e, że będę mówił zdanie po polsku. E, powiem start, daję wam 3-4 sekundy ciszy. Wy w tym, w tym czasie mówicie to zdanie na głos, jeżeli macie taką możliwość, co byłoby fajne. Nawet możecie, jak w autobusie jedziecie, to możecie to mruczyć pod nosem, czy kto wam to... Zwłaszcza jak w maskach jesteście. <laughs> No dobra, nie wiem w jakim, w jakim czasie słuchacie tego podcastu, ale jeszcze jest... Jeszcze mamy tutaj e, pandemię w Polsce. E, no dobra. E, to co? Zdanie. Powtórzmy sobie, dobra? My mieszkamy w Niemczech. Start. Wir wohnen in Deutschland. Powtórzę. Wir wohnen in Deutschland. Jeżeli tak odpowiedzieliście, super. I teraz w to zdanie włożymy słowo jest. I zabrzmi to po polsku następująco. My mieszkamy teraz w Niemczech. Start. Wir wohnen jetzt in Deutschland. Wir wohnen jetzt in Deutschland. Jest, mamy, mamy. To samo zdanie, czyli o tej samej treści, możemy e, zbudować troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o szyk. Mianowicie, teraz zrobimy to zdanie w ten sposób, że słowo jest rozpoczyna to zdanie. Ok? Słowo jest ma rozpocząć to zdanie, ma stać na samym początku. I teraz jest pytanie, co z resztą zdania? Jaka kolejność się ułoży? No zobaczymy. Oczywiście zdanie, zadanie dla Was najpierw zrobimy w ten sposób, że ja powiem zdanie po polsku, start, parę sekund ciszy w tym czasie, żebyście mogli to powiedzieć zdanie na głos i potem ja powiem tą wersję moją prawidłową, ok? No to dobra, zdanie po polsku. Teraz mieszkamy w Niemczech. Start. Jetzt wohnen wir in Deutschland. Powtórzę. Jetzt wohnen wir in Deutschland. I co się stało? Skoro jest wylądowało na pierwszym miejscu, to na drugim miejscu w zdaniu języka, w zdaniu niemieckim i to jest zasada święta. Uwaga, uwaga, mówię bardzo ważną rzecz. Czasownik w zdaniu niemieckim jest zawsze na miejscu tadadam, tadadam, tadadam, drugim. Czyli jeżeli jest stoi na pierwszym, to wołnen stoi na drugim a via zaimek my, no nie ma dla niego innego miejsca niż trzecie. Kolejne wolne, czyli trzecie miejsce. Czyli podsumując, jest pierwsze, wolnen, drugie, via, trzecie, no i reszta zdania, czyli w tym przypadku in Deutschland. Jetzt wohnen wir in Deutschland. Teraz mieszkamy w Niemczech. OK? I zdanie kolejne. To będzie już pytanie. Może pytanie trochę dziwne. Tu Wam się zdradzę takie. Mam taką, taką zasadę, że mm, staram się z uczniami, czy też na moich vlogach na kanale Martin de Simons, na który zresztą zapraszam, jeżeli go nie znacie. E, mam taką zasadę, że buduję zdania, które są sensowne, które są użyteczne, sensowne to zawsze muszą być zdania, przepraszam, ale zdania użyteczne, zdania praktyczne. Yy, I o czym mówię? Właśnie no to jest przykład tego zdania, w którym ma wątpliwości, nie? ale pokażę Wam je dla celów takich ćwiczebnych, no bo yy, chodzi o to tutaj, yy, żeby pokazać Wam kolejność, szyk i tak dalej. Chodzi o pytanie, które chcę teraz zbudować z Wami. Czy my mieszkamy teraz w Niemczech? I przy, pojawia mi się, rozumiecie, takie czerwona lampka mi się zapala. Czy to aby jest dobre zdanie, w sensie, kto to zdanie użyje? Nie? W jakich sytuacjach to zdanie może paść? No i tak nie mam tych wariantów. Może macie jakiś pomysł, to też dzielcie się ze mną w, w komentarzach pod tym. Czy my mieszkamy teraz w Niemczech? E, jedyny sens, który tutaj przychodzi mi, jakiś kontekst, Y, to byłoby mm, taka sytuacja, w której ktoś zadaje to pytanie, ponieważ ktoś inny, jakby to powiedzieć, neguje, czy powiedzmy krytykuje prawa, które obowiązują w Niemczech. Nie? Czyli ktoś podaje wątpliwość, że może czegoś nie zrobić, a ktoś inny mówi w tym zasadzie, czy my nie mieszkamy teraz w Niemczech, czy, czyli czy my nie mieszkamy w Niemczech w sensie czy nie obowiązują tutaj prawa niemieckie, nie? czyli na przykład nie możesz tego robić, albo wolno ci to zrobić. Dlaczego masz wątpliwości? Nie? Albo z drugiej strony to, co powiedziałem, pierwszy przykład, nie możesz tego zrobić. Nie? W sensie ktoś chce coś, nie wiem, nie wiem co zrobić, żeby e, coś, co oficjalnie łamie prawa niemieckie, oficjalnie łamie zasady prawa niemieckiego, nie? Czy my nie mieszkamy teraz w Niemczech? Czy nie powinieneś się zastanowić, co chcesz zrobić? Nie wolno ci tego robić, nie? Bo coś tam. E, nie wiem, może to jest sensowny przykład. E, ale, ale właśnie takie pytanie mogłoby w takiej sytuacji paść. No dobra, jak to zdanie zabrzmi po polsku? Czy my mieszkamy teraz w Niemczech? I spróbujcie to zdanie po niemiecku, dobra? Jeszcze raz powtórzę. Czy my mieszkamy teraz w Niemczech? Start. Wohnen wir jetzt in Deutschland? Wohnen wir jetzt in Deutschland? Wyjaśnijmy graficznie, e, jak to jest zbudowane. Graficznie mam na myśli, tutaj będę Wam to opisywał, bo zakładam, że tego nie widzicie i i możecie tylko słuchać. W języku niemieckim, jeżeli zadajemy pytanie, to następuje tak zwana inwersja. Wiem, trudne, straszne słowo. Najprościej mówiąc, czasownik z drugiego miejsca ląduje na pierwsze. Koniec. To jest wszystko. Dlatego wonen wir. Dlatego jest czasownik pierwszy, Wonen, potem jest kto, wir, potem jest kiedy, jetzt, in, in Deutschland. To jest inwersja, i intonacja oznaczają pytanie. Inwersja, czyli wyjaśniam to już. Inwersja, czyli stosownik na pierwszym miejscu, a intonacja, czyli to, że ten y, głos w pytaniu na końcu tego pytania zawieszamy lekko, nie? Wohnen wir jetzt in Deutschland? Czy my mieszkamy teraz w Niemczech? Powtórz się to zdanie jeszcze raz. Wohnen wir jetzt in Deutschland? Start. Dobra. I ostatnie zdanie na dzisiaj. Niejako się już powtórzyło, tylko z tym elementem z przodu nie było. Mianowicie chcę powiedzieć tak, po polsku zabrzmi to następująco. Tak, my mieszkamy teraz w Niemczech. Kropka. Powtórzę. Tak, przecinek, my mieszkamy teraz w Niemczech. I teraz wy, po niemiecku. Start. Ja, wir wohnen jetzt in Deutschland. Jeszcze raz. Ja, wir wohnen jetzt in Deutschland. Okay. To by było na tyle. W opisie tego odcinka zobaczycie e, parę szczegółów, informacji na temat mojego kanału, e, na temat możliwości, jeżeli macie ochotę, wspierania mojej działalności, o sposobach, o metodach, o różnych obsach nauki ze mną języka, ale to dla chętnych. E, Przede wszystkim zapraszam do słuchania, do dzielenia się też tym, że coś takiego robię z, ze swoimi znajomymi, może ktoś, ktoś szuka i, i uczy się języka niemieckiego, może będzie mu to potrzebne i w jaki sposób uzupełni to jego wiedzę. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć.